wie Sie Ihre Immobilie zum Höchstpreis verkaufen mit der High Return Off-Market Strategy. Heute weihen wir Sie ein in die verborgene Welt der geheimen Off-Market Real Estate Deals und Club Deals, die nur wenige kennen. Dank unserer High Return Off-Market Strategy garantieren Sie sich den Höchstpreis. Wenn Sie das Preispotenzial Ihrer Immobilie maximal ausschöpfen wollen, bleiben Sie dran und lernen Sie unsere langjährige bewährte High Return Off-Market Strategy kennen. Herr Dario Berta, ehemaliger Direktor bei UBS und Off-Market Immobilienexperte, beantwortet mit mir zusammen die häufigsten Fragen unserer internationalen Klienten. Caputo and Partners. SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Was sind die Trends, Prognosen für 2018? Was sind neueste, neueste News und Trends spezifisch im Schweizer Immobilienmarkt zuerst und dann aber auch international? Was sind die Trends und äh, News? Also was könnte man da sagen als, als News, was da passieren wird 2018? Also, äh, sicherlich, äh, was wir vorhin kurz erwähnt haben, interessant sind äh, alle Spezialimmobilien. Die mehr Spe ja. Spezialthemen. Ich denke, es wird weniger das Thema Wohnen sein, da wir ja schon in der Schweiz derzeit über 60.000 äh, leere Wohnungen haben. Also der Leerstand an Rekord, Wohnungen äh, war seit 1945 nicht mehr so hoch. Ich denke, es wird wirklich Richtung Spezialthemen hingehen und, äh, und äh, die, die, Preise, die Preise werden vermutlich äh, im ersten, zweiten Quartal noch ein bisschen anziehen. Ja. Äh, danach gibt es auch äh, andere Stimmen, die prognostizieren einen äh, Kollaps am Immobilienmarkt ja, oder ein, ein, ein Platzen ja. der Immobilienblase. Ja, Aber die Preise, das kann man wirklich sagen, sind derzeit in einem Allzeithoch. Also ein sehr guter Moment, um zu verkaufen. Haben Sie das gehört, was er gesagt hat? Die Preise sind momentan sehr attraktiv. Es werden zurzeit Höchstpreise realisiert hier in der Schweiz mit Immobilien. Also wenn Sie eine Immobilie haben und Sie möchten sie verkaufen, dann sollten Sie es jetzt tun. Jetzt ist der geeignete Moment dafür. Oder kann man das so absolut, sagen? Ja. Absolut. Wenn man äh, seine Immobilien äh, vergolden will, ja. dann ist das derzeit sicherlich eine, eine sehr, sehr, sehr gute Zeit. Ja. Wie sieht es aus mit anderen Ländern als im Ausland? Wie sieht es aus in London oder in den arabischen Ländern oder in China? Was passiert mit China und Schweizer Immobilien? Man hat ja gehört, die Chinesen sind auf Einkaufstour. In Italien haben ja bereits Chinesen massiv eingekauft, vor allem in Prato, in der Toskana, aber auch in Milano, um, de, um, der, äh, um den Hauptbahnhof in Milano. Kannst ja. du etwas sagen? Was machen die Chinesen mit Europa? Was passiert mit den Chinesen? Also wenn wir über die Schweiz Sprechen stellen wir fest, dass wir derzeit sehr, sehr viele Anfragen haben aus dem Ausland, spezifisch für Hotels, Stadthotels, aber auch in den Bergen äh, suchen sehr viele chinesische Gruppen, arabische Gruppen. Äh, neu äh, äh, stellen wir auch fest, immer mehr türkische Kunden, ja, ja. die äh, Hotels, Hotel, vielleicht, vielleicht ein Erdogan-Effekt, Erdogan dass man die dass man äh, die Gelder in einem sicheren Land haben ja. will. Wir stellen immer mehr fest, äh, Hotels sind sehr, sehr beliebt, aber auch Gewerbeimmobilien werden gesucht. Ja. Zum Teil auch, was ich noch nicht erwähnt habe, von russischen Kunden. Ah, ja. Sehr vermögende russische Kunden, die auch trotz den tiefen Renditen in der Schweiz größere Pakete oder auch gewisse andere Kunden suchen, vereinzelte Gewerbeimmobilien in einer Größenordnung von je 20 Millionen zum Beispiel. Sehr interessant. Ja. Ich habe auch gehört, die chinesische Kundschaft ist darauf bedacht, dass wenn Sie hier eine Immobilien kaufen, um die Ferien zu machen, also ein Ferienobjekt, dass Sie eben auch schauen, dass es wichtig ist, die Flugplätze, die Logistik, äh, dass sie shoppen gehen können, die Schulen, Health Services, sie benutzen dann diese Gelegenheit, um einen Spitalbesuch zu machen oder sich in eine Privatkur äh, zu begeben. Äh, hast du diese Tendenz auch festgestellt, dass die Chinesen für sie eben nicht nur die Immobilie an sich ja. wichtig ist, sondern eben auch, wo sie, wo sie sich befindet? Sehr, sehr wichtig für die Chinesen, dass sie Einkaufsmöglichkeiten haben, äh, auch eben die Nähe, die du erwähnst, zum Mailand, die ja. gehen gerne shoppen. Zürich ist natürlich auch wunderbar äh, zum Einkaufen. Die Chinesen äh, sind sich gewohnt zu kaufen und nicht zu mieten. Ja. Daher auch häufig die Tendenz von großen Firmen, die vermehrt in die Schweiz kommen oder auch Banken. Schauen wir China Construction oder ICBC sind prominente Banken, die in der Schweiz sind die äh, natürlich auch die Tendenz haben, ihr Gebäude, wo sie drin sind, zu erwerben, ja. weil sie eben gewohnt sind, zu besitzen und nicht zu mieten. Und nicht zu mieten. Jetzt eine andere Frage, Dario. Wie schützt man sich als Verkäufer am besten? Wie schützt man sich am besten gegenüber aggressiven Vermittlern von Immobilien? Weil wir haben ja gesehen, dass aggressive Vermittler oder eine Vermittlerkette kann die Immobilie verbrennen. Also man muss sich schützen gegen allzu aggressive Vermittler. Wie Ach, kann man sich schützen? Als, Ver als, Verkäufer empfehle ich, dass man äh, lediglich eine, eine Firma äh, mandatiert. Ja für ein paar Monate, um die Immobilie zu veräußern, dass man sehr darauf achtet, wie der Prozess ist, der Verkaufsprozess ja. dieser Firma, ob er konsistent und auch rigide ist in seinen Formen. Das heißt, werde ich auch immer informiert, ja. über an wen das Blind-Profil ist. Das ist sehr, sehr wichtig, das machen wir. Also der Informationsfluss oder? zwischen Vermittler und Eigentümer muss stimmen. Also man muss transparent kommunizieren. Man muss, wissen, man muss immer wissen, wo sind die Unterlagen. Dass die Unterlagen ja nicht zerstreut werden. Wenn, wenn sie einmal im Internet sind, dann, ja, das dann ist die Katastrophe. Ist Klicks, spät. Klicks, Klicks und sie sind überall. Ne? Absolut, dann ja. ist es zu spät. Man muss wirklich an selektionierte Käufer, die, die das Kapital haben, äh, anbieten. Wir verlangen zum Teil nicht mal einen Kapitalnachweis von den Käufern, weil wir wissen, dass sie über genügend Cash und ja. Kapital verfügen, um die Immobilie locker zu kaufen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die Fragen unten in den Comments-Bereich. Wir werden jede einzelne Frage beantworten. Wir werden weitere Videos veröffentlichen zu Immobilien. Wenn Sie keine weitere Folge verpassen wollen von unseren Videos, dann drücken Sie auf den Subscribe-Button. Dann sind Sie sicher, dass Sie jede Folge unserer Videos sehen werden. Wenn Sie mit Ihrer Immobilie kein Geld verschenken möchten und den Höchstpreis erzielen wollen, dann helfen wir Ihnen gerne beim Off-Market-Verkauf. Family Offices kaufen fast nur Off-Market. Aus über 200 auserwählten Family Offices suchen wir diejenigen aus, die zu ihrem Objekt maßgeschneidert passen. Nur damit garantieren Sie sich eine reibungslose Abwicklung mit internationalen, solventen Käufern. Für eine direkte Kontaktaufnahme mit mir Wählen Sie die 00414421244404 oder kontaktieren Sie mich über meine E-Mail-Adresse. Zurzeit haben wir historische Rekordpreise, die durch die Decke gehen. Sollten Sie ein ernsthaftes Interesse haben zu verkaufen, zögern Sie nicht zu lange. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.